wowa wa zai baka baya annabi ba wa zai babu bayan annabi eh. to wai na ce idan sun faɗi wannan da niyan wannan hadisin sun yi daidai ko sun yi kuskure hmm, kaga sun yi daidai eh. sun yi ai koma menene yanzu kuma mutane abin da ba su ganewa zan iya zuwa sarki hmm. akwai wai komai yanda su suke faɗa idan abin nan shirka ne wai uba baya ba ɗansa kuɗi <laughs> uba na ba ɗansa kuɗi <laughs> eh uba baya ba ƴaƴansa kyauta kai ba ka ba wa abokan kyauta ba haka bane sarki ni ba na ba wa iyalai na da abokai na kyauta na'am to wai idan abin shirka ne dan na ce wa zai bani bayan annabi in na zo na ce misali yanzu kuɗin makaranta ne za a biya min sai in ce ba wanda zai biya min sai babana ba wanda zai biya min sai babana wannan abin ya zama shirka dan Allah <laughs> ba su da hankali wasu ce a ah, wani ai taimakon da mutum zai iya ne akwai wanda ba zai iya ba awo to taimakon da mutum din zai iya Allah zai iya yi ko ba zai iya yi ba zai iya yi to me yasa ka bar Allah ka tafi na mutum ka fi zan na mutum kenan mm. wanda akwai rashin hankali zaka ga yau ko police station ne aka je za a ce za a yi belin mutum ko kotu za ta bada belin mutum sai ka ji ta ce sai ya kawo wane wane mai sufa kaza shi kadai zai iya belin dinsa ba kowa da kowa bane zai iya belin dinsa hmm? taimako ne ba taimako ne to me yasa bai nemi Allah ya ce Allah ka taimake ni ba a ah, wannan ya taimakon da mutane za su iya ne kai ka kirkiro karata ya kanka tunda ko da mutane za su iya ai Allah zai iya me yasa baka nemi Allah yayi ba ka je ka ce wani ya taimake ka in wancan ya zama shirkawa zai bani bayan annabi wannan ma shirka ne in baban ka ya baka abu ka karba ka yi shirka dan izala hmm. saboda dai baban ka ba Allah bane so kuma sannan abin da zai baka mamaki in dai rahama da gafara sai an je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yaya za a ce wani ya ce wa zai bani bayan annabi kowa zai taimake ni bayan annabi ka jawo shinsa ga Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana cikin alqur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka da a ce mutane lokacin da suka zalunci kansu kaji Allah sai ya ce ba ka taho gurin Allah da ka kaba sunanka jaki duka zaka sha Allah yace ce ja'uka sai sun zo gurinka ya rasulullahi in sun zo gurinka fastaghfirullah a gurinka a gabanka su nemi gafaran Allah idan sun nemi gafaran Allah an shige Allah ya ce ba shige ba wastaghfara lahumur rasulu sai annabi ya nema musu gafara ya ce to idan annabi sun zo gurinka sun nemi gafara kai kanka ka nema musu gafara La wajadullaha tawwabar rahima za su samu Allah yana tuban su yana kuma mai yafe musu mai gafarta musu alqurani ne bai ke faɗan wannan kala shayi na ga wani comment to wannan comment da mun yi magana da wani bawa Allah wallahi jiya ba mm. wannan mun yi magana da shi kafin malam Nasir yanzu kuma jiya kuma ya sake kira na domin mutumi na ne na'am yace ai mun ce ah, in mahaifinka ya baka kuɗin abinci saboda ba mai iya ciyarwa shi Allah to shi mahaifinka ya baka kudin abinci to shi ma ya ce da kin ce baba na ce da ni ba na kare kuma sayin Allah ka bashi ne yawa ke tambaye cewa wai to mahaifinka ba shi duniya domin na ga irin comment nan wai mahaifinka ba shi duniya wa zai baka kudin shi na tambaye shi to mahaifina an rawaito cikin hadisi ko wani an ce yana tashi kabari amsa salati ba mahaifinka ai akwai makwafin mahaifinka bai da kanni bai da baba bai da kaza in ma baka da kowa kana da oga ka zauna baka ci bane dole da abin da zaka ci baka isa ka je ka ce kai kadai yi wa kanka ba sai ka samu ta hannun wani ko kai waye to shi wannan wani da ya baka din ya zama Allah ne na tambaye shi na ce mai an rawaito cewa mahaifina yana tashi cikin kabari ya amsa salati ne amma annabi ya rawaito yana tashi yana to yanzu dai gashi sarki akwai abin da ya wuce gafara duk abin da wani zai baka aiko ma bayan gafaran Allah yake Allah ya ce to in kun yi laifi sai kun zo wajen annabi sai kun nemi gafara a gaban annabi sai kuma annabi ya nema muku gafara sannan Allah ya gafarta muku kuma abin da zai baka mamaki sat sifan munafikai ne dama su munafukai cewa suke sun yarda da manzon Allah qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innaka rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun cewa suke sun yadda da annabi to a cikin suratul munafiqun din sifan su da Allah ya bayar yace wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi in ka ce wa munafikai ta'alau ku zo yastaghfir lakum rasulullahi annabi ya taimake ku ya nema muku gafaran Allah lawau rubusa sai suka daka ya mu malam a wajen ba ruwanmu da annabi ba ma neman taimakon annabi Allah kawai ka gani Qur'ani suratul munafiqun in an ce ku zo wajen annabi zai ce kamar yanda wannan munafikin ya faɗa yake cewa shi baya buƙatan wane da wane da wane sai kira sunan manzo Allah kaga lawwaru kusa din kenan kada kai shine ko annabi da ya kira uzubillahi Allah ya ce war aita hum yasudduna wa mustakbirun zaka ga suna girman kai suna juyawa manzo Allah baya Allah ya ce to du kuma dan ka gane hatsarin abin hmm, idan mutum ya ce baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ka san in ba wani dudufin Allah ba ko manzo Allah ne ma mai gafara Allah ba zai yafe mai ba ah tun da ya ce baya so ko annabi ya ma eh, Allah bai ko annabi ne ne ma mai gafara ballanta na yanzu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a wannan kaidul hayati na duniya manzo Allah ba ma ganin sa sai in Allah ya maka rudufi tukun ka iya ganin sa to shi kuma bai yadda ma ana iya ganin annabin ba to kaga wajen wa zai je kenan ba manzo Allah tunda Allah ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya ne astaghfarta lahum annabi ka ce in yafe musu am lam tastaghfir lahum ko baka ce in yafe musu ba lai yaghfir Allahu lahum ni Allah ba zan gafarta musu ba tunda suka ce ba su zo wajen ba lai yaghfir Allahu lahum domin Allah eh Allah yace inna Allah la yadil qaumal fasiqina Allah baya shiryar da fasikai Allah baya shiryar da fasikai she sun zo dole she sun zo dole dan haka batun wa zai bani bayan annabi wannan ba komai a ciki in babanka ce wannan shirka ne in babanka ya baka ka zama mushiriki da kai da babanka a hmm. wannan taimakon da babana zai iya ne wanda Allah ba kai ka jiyo wannan sharhin duk kai ka jiyo ƙarya kake yi kai ma ka ba da matsayin Allah hmm. ka ba da matsayin Allah hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayarwa ya kuma bayar mun nuna annabawa ma yanzu sai da ya taimake su da bai taimake su ba ba su san yadda za su yi ba wato wani barawo ya shigo cikin gidanka ya kashe wani makocin ka ce ah, Allah ya kashe ba shi ya kashe ba yawwa ko ka je kawai ka ce ka ce ka ce ka ce ka tsaya a bakin titi ka ce zan tsaya mota ta bige nin Allah ya ga dama zan mutu in ya ga dama ba zan mutu ba ka tsaya ka gani <laughs> Allah ya taimaka yan uwa bu wanda da muke faɗa a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wasa a kiyaye wa annabi darajarsa waɗannan kuma 'yan hausa da ake ganin su hausa fim ɗin wallahi tallahi sarki zaki akwai waɗanda suna da imani a zuciyarsu sun fi waɗannan jabun malaman da suke kan mimbari da sunan mimbari wallahi sun fi su a gurin Allah eh, dan ni eh. na tabbatar maka yanzu aka je lahira sarki aka je lahira waɗannan 'yan fim ɗin hausa ne suna waka suna cewa ba me ba mu sai annabi ba me ceton mu sai annabi ba me taimakon mu sai annabi kai kuma sai aka je lahira sunan ka malami kana kan mimbari ba ni bukatan kowa ko annabi ma ba ni bukatan sa Allah nake bukata tsakani da Allah waye zai hai a bisa hadisin da muka karanta yanzu a wallahi an fim sun haye a bisa wannan eh, a fim sun haye da gudu za su haye kai ka san wuta za ka tafi ka ce baka bukatan annabi wuta za ka tafi wallahi mm. wawaye ne jahilai da sunan wai ku kuna kuna kuna yaƙi da shirka kuna ta kafirta mutane kuna cirewa manzan Allah kuna cirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa daga cikin rama. kuma yanzu abin da zai baka mamaki sarki shine ɗebo wasu ayoyi waɗanda ba su gane ayoyin ba su ɗebo ayoyi waɗanda ba su gane ayoyin ba waɗanda zaka ga ayar abin da take nufi tana magana akan mushirikan da ba su yadda da Allah ba mushrikan da ba su yadda da Allah ba ba su ma san akwai Allah ba aya ta sauka kansu tana magana suna neman taimakon gumakansu Allah yana razanar da su su zo su rike Allah kai kuma kana zuwa kana ɗebo su kana zuba su akan musulman da suka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda sun san Allah shi yake komai amma Allah kuma ya sa mabudin komai a hannun manzo Allah ka zo kana ɗebo ayoyin da suka sauka kan mushrikai kana kawo su kan musulmai wannan irin dabbanci ne irin nawabiyanci da sunan wai tauhidi kai wato tauhidin ka ba zai tsaya ba sai ka rushe annabi to annabi a tsaye yake innal ladhi samaka samaa banalana baitan da'imuhu a azzu wa adwalu baitan banahu lanal maliku wa ma bana hakamus sama'i fa innahu la yunqalu manzo Allah ginin Allah ne a tsaye yake Chak, Baba wahabi wahabi ba ko ba yahude bai sai rushe annabi ba kuma duk tsiyar mutum aje a dawo yana buƙatar taimakon manzon Allah kowaye shi kowaye shi ina gaya maka ba kai ba wai da ake ce maka ba ko dan Abdul Wahabi shi kansa wallahi annabi bai taimake shi ba wuta zai tafi mm. ko dan abdul wahabi in annabi bai taimake shi ba wuta zai tafi ballantana kai da kake wani dangana da shi wai ba wahabi ka gama wahabiyancin ka amma baka ji Allah da annabi ba sunan ka dan wuta ka san wannan tun daga nan ba wani boye boye mm. da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa su waɗannan yan kwasan Hausa ku rike annabi ku rike annabi kar ku yadda raba ku da annabi ku mm. rike annabi kam kam dan haka suke nake gaya maka zuciyarsu ba tausayi ba rahama burin su kawai su ji an ce wani ya mutu ya shiga wuta wani bala'i ya same shi zuciya ba tausayi ba rama kullum ku ta koran al'umman manzo Allah daga cikin addini wato shai kana kwadaitar da yan fim din su rike wakan begin annabi sallallahu su rike su tayi su ci gaba ki tayi kuma wannan wa zai ba mu bayan annabi su rike wallahi wallahi su rike aje hmm. lahira kawai kai ka ce wa mutum aje lahira ni na ce annabi zai bani kai ka ce ba annabi bane zai baka aje lahira ga hmm. hadisi in dai annabi adamu ya ce ba zai iya ba annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba annabi nuhu ya ce ba zai iya ba musa ya ce ba zai iya ba isa ya ce ba zai iya ba suka ce duka mu tafi gurin annabi to ai kai kuwa baka isa ba duk dan gyawaldan ka wallahi ka ce kai kuma za ka je lahira ba tare da annabi ba ka ce annabi ba zai taimake ka ba kuma ƙarya kake ka ga sai ai na gwari gwari ka san Allah abu ga gida ga gida can ne ma ga Allah din yanda ake sufantawa kusa kusa da ka tafi gurin Allah ka nemi taimakon Allah baka bukatan taimakon annabi mu dai manzo Allah ya nuna mana shi zai taimake mu shi zai ɗebe mu me ta mai jiniya da diwani da ishiriniya muna raka shi yana ce mana ku shiga aljanna ku shiga aljanna ku shiga aljanna muna ce ya rasulullahi yan uwanmu matanmu ƴaƴan mu. kowa annabi ya ce dan na ba ku ku shiga annabi kai zaka taimake mu wallahi annabi ne mai taimakon mu sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce duk annabi ba zai taimake shi ba Allah ya haramta mai ceton annabi hmm. Allah ya haramta mai duk wanda yake ganin annabi bai kai ba Allah ya haramta masa annabi shikenan eh, shikenan kuma za a yi wallahi eh, za a yi wannan kaman ma an yi ne a ta amurullahi talata sajilu ma an shige gurin wannan ina gaya maka abin da za a yi shi ne kafa'an la mahala hmm. kuma wanda ya ce baya bukatan taimakon annabi shi ya taimake ka ya baka musulunci bar mai musuluncin ka tafi gurin Allah ka karɓo naka musuluncin in ka isa hmm. ka tafi gurin Allah ka ce baka bukata annabi ka karbo naka musulunci makiya manzon Allah ne mutanen nan Ta tatattun makiya annabi mm, sai abin da ke da domin kwanaki an fito ana magana yan fim cewa abin da suke yi batanci ne bai da kyau haramun ne a su bar irin wayan ba tun sha ka same su to yanzu sai su cikin tsaye aka kama a ah, to gashi ya zo yana wakan annabi sallallahu alaihi wasallam ashe da in dai da abin da suke fim din nan bai da kyau shi zo ka sami suna eh to yanzu kuma me yasa za su ke ba annabi kuma a ce a kai musu hari thank you very much sarki zaki eh. ka gane sannan kuma fa maganan nan da ake mu ba muna cewa yan fim komai da suke yi suna yin daidai ba akwai kusakurai a cikin al'amuransu to amma tambaya waye baya kuskure da kuskuren dan fim wanda in ka gani zaka san kuskure ne da kuskuren wanda yake da'awan shi malami ne ya hau kan mimbari yana cewa mutane ko manzo Allah ba mu bukatan cetonsa wannan da shi da dan fim wai wani dan fim ya fi shi so miliyan har a gurin Allah dan fim ya fi shi tsarki ya fi shi daraja ya fi shi kima ya fi shi daukaka har a gurin Allah har a gurin Allah Kaisar da sunan malami hau kan mimbari kana koya wa mutane ta'addanci da sawa musulmai kiyayyen juna da koya musu su je su ɗauki makami su kashe junansu akwai malaman da wai kana tunanin su malamai ne amma suna kan mimbari na rantse maka da Allah wanda masu shaye-shaye da masu zinace-zinace da irin waɗannan malaman da suke hawa kan mimbari da sunan wai malinta suna rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yan fim so dubu ɗari wanda yan fim so dubu ɗari dama shi ɗan fim bai ce maka shi malami bane bai ce maka shi malami bane abin da yake ya dauka shi a mazaunin sana'a ne kuma shi kansa dan fim din ya yadda ana samun kusakurai a ciki da haka muna kiran yan fim din kusakuran ku ku gyara amma duk abin da za ku yi ku rike annabi duk wani wanda ya zo ya ce maka ka sake annabi ka sake kala la ilaha illa ka sake annabi kar ka nemi taimakon annabi ayya inna lillahi inna ilaihi ka je wa Allah a kana yin fim kuma bayan kana yin fim kuma ka ce kai ba ruwanka da annabi za ka ga akwai matsala ko ku rike annabi kankan ku sakuran ku ku gyara wannan shine mu maganar da muke ba mu kora kowa daga rahaman Allah ba ma kora kowa daga rahaman Allah sai wanda ya kora kansa kamar shi wannan tababbe da ya kora kansa ya ce baya bukatan annabi shikenan baya bukatan annabi ya je alaraka taki gona dama shi ne ya cancanta ya bukaci annabi ba annabi bane ya cancanta ya bukace shi da baka bukata annabi shikenan annabi shi ma baya bukatan ka tafi sai me in ka ga dama ka koma bautan dodanni. kuma muna sa ido muna jira muna kallo muna jiran magaran da wahabiya za su fito su faɗi laifinsa su ce ai kuskure in ba su faɗa ba kuma to mun riga dama mun musu tambari abinda muke gaya wa duniya makiya manzan Allah ne nasu in ya taba annabi ba sa kifin annabi sai mu gano cewa dama abin da aka ce an yi da Abu Jabbar saboda ya taba ibni taimiyya ne kuke daga jijiyar wuya ba dan ya taba annabi ba tun gana ku suna rubuta annabin kun yi shiru kun yi gana ku suna rubuta annabin kun yi shiru kun yi da ka Allah ya gyara mana akwai hadisai da da na so in karanta dogaye guda biyu amma za mu tsaya a nan a amsa tambaya ɗaya ko biyu sarki zaki insha Allah tabaraka ta'ala akwai irin wannan hadisin yana nan cikin Bukhari shi kuma hadisin sayyidina Anas bin Malik ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo sayyidina mutane sun shiga kunci Allah ya ce wa manzo Allah na baka dama ka je duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani ka ciro shi daga wuta hadisin yana cikin bukhari annabi ya ce zan tafi wuta malam in je duk wanda zuciyarsa akwai ƙwayan zarra a ciki manzo Allah ya ce zan ce ya fita ya fita to kaga a lokacin in ta Jaki yana cikin ya ah, ni ba na bukatar taimakon ka Allah ya zo ya cire ni kaga shikenan hadisai ne ga sunan kaca-kaca da kuma sahabbai a zamanin manzon Allah falaisa lana illa ilayka firaruna wa aina firarun nas illa ilar rusuli haka suka dinga faɗa Falaisala na illa ilayka firaruna an a gaban manzo Allah annabi bamu da gurin wanda zamu je mu samu sanyi sai gurinka wa aina firarun nasi ina mutane za su gudu wajen wa za su je illa ilar rusul sai gurin manzon Allah a gaban annabi suka faɗa suka nuna annabi ne zai taimake su Bukhari Bukhari ya rawaito baitin Abu Talib yana cikin Bukhari cewa mai ruwan sama ma ba a samu sai da albarkan manzon Allah wa abu yada yustas mu bi wajihi thimalul yatama ismatul lil arami wa abu yada rubba abu yada kenan wa abu yada annabi sallallahu alaihi wasallam faritas yustas mu bi wajihi sai an nuna fiskar annabi an ce Allah saboda zatin annabi kai mana ruwa Allah sai ya saukar da ruwa giragizai sha saboda annabi Muhammad ya ce yatama annabi shine gata na marayu isbatun lil aramili katangan da ya tsare gwagwaran mata da basu da mazaji annabi shine gatan su sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu cikin gatan manzan Allah Allah ka samu cikin taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah tabaraka wa ta'ala sarki zaki zai ga wa manzan Allah hadisi wani sahabi ya zo an dawo daga yaki wajen raba ganima manzan Allah ya ce wajen raba ganiman nan ya ce man man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din yufaqihu fid din duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi in ji manzo Allah Allah ce zai sanar da shi addini annabi sai ya ce almu'i kun ga ganiman nan da kuka samu Allah ne ya baku wa anal qasimu ni kuma ni ne mai rabawa a wata riwaya manzo Allah ya ce wa anal khazinu ni ne ajiyewa to dan Allah mai raban kayan Allah in bai baka ba ka samu awesome ah, wanda ki din su to yake hannunsa in bai bude ka shiga ya baka ba ka samu awesome ah, to waye zai bani bayan annabin ba shine wannan ba haka ne wa zai bani bayan annabi babu san ne kuma wannan hadisin baka yi ka ce ya tsaya akan haka ba al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususiya ba wani wanda zai zo mana da sunan tauhidi tauhidin ma da kullun ana nan ana rigima da ku kun mai da Allah gunki kun jingine shi a sama yana sakkowa kun mai da shi kamar tsuntsuwa yana zuwa fu nan tauhidin da babu ko in banda ahlul kitabi cikin cikin bible ba a samu tauhidi irin na wahabiyawa sun mai da Allah jiki allansu yana zaune in ya zauna akan kujera yana kikiu kikiu kikiu kikiu yana saukowa sama kaman tsuntsuwa yana tashi yana firewa eh. wannan wannan wannan wannan wannan Allah yana saukowa yana kallon ƙasa ta mai kyau yana zagawa a cikin lambun ƙasa duka yana nan a su. Allah yana Allah zai iya zama a bayan sauro Allah wani sa'in ku ce yana kan kursiyu wani sa'in ku ce yana kan al'arshi wani sa'in ku ce a kursiyin nan ba kwaya ɗaya bane akwai ta sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta huɗu ta biyar ta shida ta bakwai duka kuma yana saukowa wani sa'in ku ce kuma kursiyin ba gurin zaman sa bane gurin aje kafa wani tsinannen tauhidi ma kuke da shi kuna ma da tauhidi ka musulunta tukunna ake magana ka musulunta tauhidin ka bai inganta ba ba Allah kake bauta ba tsimbirbira kake bauta da wannan tauhidin na wabiyanci da bautan tsumburbura kake don wanda yake bautan Allah a kaifiyan yanda Ibn Taymiyyah ya sabanta masa Allah wallahi bautan gunki yake wallahi bautan gunki yake ba Allah yake bautawa ba ba Allah da manzon Allah ya zo da shi bane ne kuna bautan gunki kuma ku zo annabin da muka rike ku je in Ibn Taymiyyah kuka imani da shi ku rike shi ku je Ibn Taymiyyah kuka imani da shi ku rike shi amma ku zo mutanen da tauhidin kuma bai inganta ba ku zo kuna rushe annabi saboda wai za ku kafa wani tauhidin taimiyanci, tauhidin wahabiyanci Allah ya mana magani Allah ya tsare mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Shey, wannan da mun so sensitive topic in gade da ni ban ba da shawara ka bude layi da zan ba da shawara ka ci gaba shi ka muna addu'a da yafi wannan sai domin kan wani ya shigo muna domin ka an an